ассалаумағалейкум жылай ауданы құлсары қаласы тұрғыны жұмағалиев әділ демеуғалиұлы құлсары ауасына келетін болсақ мына 2013-тен бір құлсары қаласының 80 мүн тұрғыны экотекстилен мұнай қалдықтарын өңдейтін және де мұнай технологиялық процесінде қолданатын яда химикаттарды өңдейтін бірінші категориялық адам денсаулығына аса қауіпті объекттен зардап шегуде менің айтайын дегенім мына құлсарын қаласының шеткі тұрғын үйінен бұл нысана төтесінен алсақ 6 километр аумақта орналасқан 2022-де декабрь айында бекітілген құлсары бас жоспарында санитарлық қоршау аумақ деген мүлдем қарастырылмаған бұл жерде тек қана нысананың яғни тас жолдың шекарасы қарастырылған мен мына болашақ парламент депутаттарына үндеу жариялағым келеді тек қана құлсары қаласы емес бүкіл қазақстан бойынша қала жоспарын бекіткенде мына адам баласына аса қауіпті бірінші категориялық нысанаға кемінде 30 километр қаладан санитарлық қоршау аумақты бекітулеріңізді сұраймын одан көп болса мені қалың қазақ елі қолдайды деп есептеймін ата бабамыз айтқандай әуелі денсаулық сосын ақ жаулық бәріңізге де рахмет